looking. He's excited. activate la glace on est ici avec l'élévateur, ici, maintenant on est ici, et après on va là. Thank you. there. Gina, <laughs> oh, Tu rappelles pas, hein? queria ler vovó? Não, vai xixi. Pegar lá. Não sabe reclamar. Vite, vite, vite, vite, vite. computer verbonden. Ik had op zijn buik zitten. Ben je bij oma geweest? Ja. Ja? ik ben, ik bij mijn Oh. In België. Hoe je die kleine van... Uh, eh, je oh, niet? Nee, beter. Ja, daar wordt gerecht. Isabella, Isabella, open. Isis. Isis. ben Manu. Manu. Heb ben je wel in de aan het Ja. Ik ben bij buiten en ik ben in de woorden Oh, wat is dat nou En En waar was dat dan? Bij Chia Peren? Bij wie? Thank you. wil heel graag op vakantie wezen. We willen niet in huur. Papa! Ah, kom op! Ik zeg hallo c'est facile

Oui, oui. Pourquoi t'as tapé Il a cassé Bravo T'as pris un dos J'ai trouvé T'as pris un dos, vieux vamos a hacer ¡Mamá! ¡Vamos! compañero!